しょうちゃん、しょうちゃん。んもし俺がいなくなったらどうするやだー、そんなん。どうするえー、でもお金ないからな。お金 <laughs> 暮らしていけないな。そこなのどうするのどうもしたくないな。どうもしたくないうん。りの付き合った前の人が、うん、確か8年ぐらい付き合ってたよね、うん、それを越して、うん、その先も何十年何百年は無理だけど <laughs> どんどん越していければいいなって思ってるどうせ照れ隠しで言ってんだろずっと一緒にいるぞ